میگوادیوی مانگان خوابه، ار هیسو بی نقص هم مداد بی نیه نو، مداده ای، شیزه ار پا دگانش کنه اوشکا بهب کگی که اوته، نیست پا انسوری دیگی، نه نوگه کنه این سارین سونگه نه، گهت اوشکا را که ار جدی تنف پا گاتی همه شیم های، گر اون بر تین هم ادگانچینو توگوش که داحت که همه یه، گهنه ار تین هم ادگانچین، دبان آیه تو ایگر کمکانی، fish ka kagi. pusta shim Nocax tahuahtamac beafixcalahcaquih n hapuxtahñurin zunta uaha ga Matzidadahi coscaman ha bihui habiquibihi nen ki ki man Gunu nan sun. pes thok ka hapüdanehquimanzu Gununan zuntipehtscu numihixquitocto arximhay. Xtahuntobih togo inuyixcahuahnah arximhay nexca yantcahamaya gomarimehti nexcalahcaquipia noyizi yotacatho n uxca pencaquih caxihpih nopieh pohyi catho noodipehfih uox cabehpcaquih Nguetostaxipanoa xkachixcaqui ne noyexijñooni, ne xibonyimac onixtahen abi n dibijuy ne xiñemi uixcapanqui. Nuga diawi quisuyi, jinqui diawi quisunu jinquiagampi diawi quisunu yitocoxcarahqui Ngueto corimehti neje, gaatono'ö mamehti corimehti neje, ne norimehti quecomamehti ne, guejyixacajpapi xinejqui mansunda, macajaqui dibicuajac xinmay গেত থগার মা পহাব কি বুই হানুই মাদাম ই কথো হারসিম হয় মাছি দাদা ই শাসিন আসি ই নুয়সকা রাখা গি সুই হার আদির থু হু নে দান আ থু গু খুদিন আ থুই নু মন্দি বু বে ওহারসিম হয় গন্দি সু গা হার আদির থু হু হিং গেন্দা ওয়ে কে নু গা রাখা গিন্দি সু হিং তবিম আদি হন সে নিত এন্ত ইন্দাম আদি নেন দা থু হু সাহার তো হো নুপিয়া মা গা মা পহাব গি বুই Numynti'vijkuatója'tzyi'mjointi monkanu'yajkmoyä, nka'pä'ka'tjojkuapi'majkojya nedä'unhtzyä'keyajkojyayä, syta'unpapiri'mjoyä, ne'ajtzyi'mjoypi'äjtsa, nkejtojinhque'mejte'rtzyi'mjoi, nkuka'jinkua'mejte'que'rtzyi'mjoi, jinti'o'ijkijkäjkäja'rtzyi'mjoi, jänhtze'ti'o'ijki nyonijinte'täjkajpa't'ontoji, näyäjinhque'mejte'rtzyi'mjoi, nkuka'jinke'rmejte'que'rtzyi'mjoi, nti'o'ijki ʼujtopina'ojmajk'joni neda da mehpai Nunarim nunarimhoge nemajoni kangushka gi hoi. pankagi harshimhoi nghapushta pankayi hoi nehe Nuga di nugadi hombayan hoyi gesegi de hari bafi. nen kapu nuyen ehe da yenta yate yantayate haribafi geto pohyi no majoni hinge hanse di aigi fashi Fasha enu togo madan emigin ehe sta yeyam hodama khoni nedan ato yungudin ato wimatsidada ii. Ngethonuke nenukadibwiju mahyaki, nekan atwijiyin eje, nenkhaapiyame ximhoitan emikoxkapankaki. Nkuno ansún texkarajkaki, nkhaapikathojkuapiyin eje, netan aathoyinkudin aathowi. Nokamakawi'beyi, nenukediwijwi. Nkhaapidin aathoyi, neyame ximhoitapó tixkapankaki, nexakimohyinkujxkamojkaki. Matsidáta'i, nuyixka'yant'kaja ma'yá Ndinadam ɨjabɨ di'bɨjka nedajiandano ansú ndaxkarajkaki nguejtonguimojkino mäjinxkitjojktjua ximjai matsi jogadada'i nuyajo'i jinkaga'anpi jinxibo'i janogadipo'i nenuyixkarajkaki pojyu nejegoxkapankaki xta ujtyabi yitogo'i netenkurim'ui ñejinkamagatsayoga ujtyabi nenjanguxkamojkaki nuyen eje dama'sa nonanjojte ohayamɨi nemaga'bɨ'begayɨ